Azenario eta erremolatxa guztiak, zer moduz? Dena ondo, dena mundongo. Gu, pospozi gaude, ondo pasatzera gatoz. Eta zuk ere, alaxe egitea nahi dugu. Zarauzko udaleko kultura saletik diru laguntza bat jaso dugu bideo batzuk egiteko, eta hause da aurkeztu genuen proiektuaren izena. Zarautz, bakarra munduan. Izenburu bat eta kareta bat. Tira, ez zaigu oso kareta fina atera, baina aizue, hau ez da telezinko. Hala ere, aukeratu dugun izenburuarekin arro gaude. Ez dagoelako gurea bezalako herririk munduan. Adibidez, alde zaharrean bizikletak aparkatzea ezinezkoa den herri bakarra da gurea. Adibidez, txanela daukagu edo txanela geneukan. Malen, irekita jarraitzen du txanelak? Bai, uste diriki duela, denbora asko egon itxita, baina Imanol, oain gaztia hau este zulo batea jutea, zauzalitoa. Zauzalito, ez dakit, baina txanelak eskailerak jetxi eta intzinan ora eramaten gintuen. Androi askoak badira beste herrietan ere, baina ez, ez daukate txanelarik edo zauzalitorik. Nek ez topatuko duzu zarauzko etxeen prezioak dituen beste herririk munduan. Gurea, monopoliko azken kalea da, hipotekerria. Bertan eroritzen bazara, aparta hotelak egiten amaituko duzu. Bakarra gara munduan, amena barrentzako ere. Beraien, promozioen top 1. Nik serio. Zarauzko armarretik baleak enduko nuke eta hemen abarren logoa garriko. Ez da, Mikel, ze zarautzen azkenekoz balea ikusi zenetik... Bai, Manol, azkenengo balea etorri zenetik, ah, denbora pixka pasada. Oain balia gutxi, baina surfistak antxua baino gehiago. Gure ondartza ere, bakarra da. Asi, arraldean azten da, baina bukatu, inoiz ez, inunez. Gutxi gora bera, erriko obrak bezala. Asi, etengabe azten dira, eta bukatu. Eta ez, ez dago zarauzkoa bezalako hain molla txiki eta salau... <laughs> Eta salaurik mundu. Eta <laughs> salaurik mundu. Zarautzek ditu euskal youtuberri guapuenak ere. Dutari gabe. Hau importantea, badakizu beraz. Eman like, utzi iruzkinak eta arpidetu. Ostia! Zarautz, zarautz bakarra da munduan, bai. Besteak beste, arginanok pintxo bat eskaini dion herri bakarra delako. Tol! Eta ze gehiago munduan guk bakarri dauzkagun gauzak, ba xanti ardotegia adibidez. Txaparruak, getaria inonez bezala ikusten dela zara ustik, eta laspiur ia museo bat den arropa dena bat. Zarauz da, hogei mila biztanletik gorakoetan, Euskara gehien entzuten den, herri bakarra. Beina, tintxauspe bezalako jende ilustra eman duena, metro kuadroko euskal idazle dentsitatea handiena duen herria, ea paindegi, farmazia eta kafetegi gehien dituen herria, merkadonak oraindik lokalik ireki ez duen herri bakarra izango da zarauz. Eta aipatu genitzake auzoko festak, jako, kroasanak eta surfisten sindikatuak. Zarauz. the only one in the world.